दिस सॉन्ग से is presented by Pintu Kumar J remix आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को एक तेरी याद में ऐसे ही म्यूजिकल गाने सुनने के लिए एक तेरी याद को सब्सक्राइब करें डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई पिंटू भाई शाहनगर पिंटू भाई शाहनगर पिंटू भाई शाहनगर डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई शाहनगर उमरदा जिला कन्नौज शाह नगर उमरदा जिला कन्नौज सुन रहे हैं पिंटू कुमार को आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई आप सुन रहे थे पिंटू कुमार को मोबाइल नंबर